когда-то давно на территории Российской Федерации обитал наиопаснейший монстр по имени Бадзилла. Последний раз его или ее видели много-много лет назад. Все думали, что это легенда, Однако Бадзилла спало в России и ждало своего пробуждения. Эх, как же все прекрасно у нас в стране! господин президент. У нас акула-призрак, э, в смысле, Бадзилла. Чего? Опять на Соединенные Штаты тарелка упала в День независимости. Господин президент, вообще-то она рушит нашу страну. Э -э да! Bleh. Слушайте меня внимательно. Я отдаю приказ. Мочите ее! А вот это главная достопримечательность нашего района. О, нет! Ее ничего не берет! Что же нам делать? Where? Что? Она просто ушла? У вас есть теории? По ходу дела она испугалась и ушла. По ходу дела она совсем. На совсем? Ясно. Надеюсь, это был последний такой раз. Нанеся невероятный ущерб, Бадзилла исчезла в водной пучине реки Волги. И кто знает, когда она проснется в следующий раз. Kirby. double story. опустились на 14 метров, посмотрели, куда же уходит вода из шлюза. Вы видели большой водоворот справа у пятого рыма. Туристы даже удивляются, какой большой поток воды ушел в эту трубу, выбросив воду из шлюза на нижний берег. Итак, древний город Урич. Дата основания 937 год. Если даже обычно восстанавливают цикл на берегу, вот если она сейчас будет установлена уже теплоходом, ну и вот на берегу, прямо напротив нас, будет дата 937, дата основания города.